A few moments later. One eternity. tarik bisa pepet, tarik gimana? Tarik, tarik. Mana? Mana? Kan sama sama Ya, sama alam ba yung bocah kecil-kecil biasa Jokin ada Hallelujah. Iya beng-beng, cendang-beng, cendang-beng. Asin kan beng-beng. rame. Mana mana mana mana. apit, ke ke Apa nih? Kepengnya gua apit. Kepengnya gua apit ya, kepengnya gua apit. Susu ya, kalau pengen gua apit. Ya karena aku mau ke rumah dia. Eh dia aku Apa sakit sakit. Tapi tapi tapi. Om

gede maningnya mati gede gede kan suara mau sing tapi jus yang Guntingan di guntingnya. Iya, nak. Gunting gunting. Mas apa?